grade two sawubala ngoku ngoo-two siyoma kumashumi amathathu ane masibaleni ke uzawuzibalela funeka ujonge ke apha sibala njani apha phambi kwakho ke unegrade ane khawubaleke kakhona pha apha usebenzisa le yakho igrade sibala ngababini ke siyancedisana masiye yima yima masiye sonke ngexesha elinye masibale ke ngoku-two ubale ujonge very good 30 masibuye umva ke ngoku masibuye umva yimakuqala ndikubonise mna xa sibuye umva masibuye umva siqala kubani kwi-30 masibuye umva ke very good yabona ke ngoku sizawusebenza kakhona ke ngoku ezincwadini zethu sibala sisebenza sibala ngothu